nakwambia wako hapa leo, sawa? Wao wamejitolea, si ndio? Wamejitolea kuwasaidia. Sasa nawaambia wamekuja kuwafundisha juu ya huko wametoka, kunaitwa itali Kunaitwaje? Itali. Inaitwaje? Italy. Eh, anakuuliza unajua itali ni wapi? Eh? Yes. Ati yes. Nani anajua Itali? <laughs> Itali ni wapi? Nani anajua Itali? Haya. Italy is uh, where your sponsors, people that uh, help you bring you food uh, and uh, let you go, sometimes help you to go to school, study, come from. Anasema hawa wanaitwa watu wa Italy, sawa? Wamejitolea, si mnakula githeri? Yeah. Ama mkuli? Unaona hawa oh, ndio wamewatolea, sawa? Na hiyo chakula inatoka huko huko, wanatuma pesa kutoka Italy inakuja hapa tunanunua chakula tunakula. Na viatu wangapi? Walipoa viatu nipoinua mkono kama ulipoa viatu. Very good. Mwingine viatu? Yes, hiyo viatu ni wao wamewatolea, sawa sawa, na wanawasaidia. Si hata kuna sawa, mnasikia mmepata sponsor eh? Kuna wale kama Laki Laki wako wapi? Kuna wale wamepata sponsor huyu kabisa ni eh, Afrika yetu, dunia yetu hii tunaita Afrika, sio? Iko hapo kwa map, ile kitu tunaita map iko hapa chini na Italy iko wapi? Hapa Kwa hiyo ukiandika barua, ukiwaandikia barua inawafikia huko kwa. Kuna wale wanaandikaga barua inawafikia wako huko, iko huko Europe. Italy iko ndani ya Europe, mko Afrika, ndio? Ah, okay. So mapya huko kwao, sawa sawa eh? Unaiona, mnaona mali Itali iko, hebu angalia vile iko uzuri. This is the flag of Italy and uh, we come from Milan. Unaona mali wanatoka, hebu angalia Milan. Sasa ni bendera yao, karibu ikue ya Kenya. Si unaona, karibu ikue ya Kenya. Unaona nini imebaki ya Kenya? Black. Very good. Black tu ndio imekosa hapa juu. Panaitwa nini? Milan. Panaitwaje? Milan. Mali kasehemu kanaitwa Lombardia, kasehemu kanaitwa nini? Eh, kama hapa Rombo hii yetu ni Rombo kubwa, lakini hapa kwetu kunaitwaje? Hapa panaitwaje? Eh? Ai. Hapa panaitwaje hapa? Mali tumesimama saa hii. eh? Eh, panaitwa Kwa hiyo wametoka mahali panaitwa Milan, lakini kasehemu kanaitwa Kapadia. Sawa sawa. So there are a lot of cities, uh, important cities and beautiful cities in Italy, and we choose uh, some of them uh, with. Uh, okay, now I will show you, and then uh, if you want to pass, so you can see everything. Okay. anasema hapo huko kwao kuna towns sawa, kubwa kubwa kubwa kubwa kama Nairobi, Mombasa, Kisumu, Nakuru, lakini kurembo sawa. Sasa akakwambia kuna hiyo picha, unaona hiyo picha, atakuonyesha uone town ya kwao, lakini usirarue hiyo karatasi. na usichafue sawa, na msiang'anyane, polepole inapita, watu wanaangalia, alafu nanirudishia sawa sawa. Okay, so in the north of Italy, France, Lombardia that uh, is where we come from, and Veneto. Okay, the two well, there are a lot of uh, cities and a lot of regions, but we choose uh, these two. Okay, and we did uh, a picture. of the In Veneto, there is Venice, that is a famous city, the city of love. Mm <laughs> -hmm. yeah, city of love. Remember city of love? Love Love ni Ah, si useme, wacha uoga. Love ni nini? Yes, very good. Love ni upendo. Sasa amesema wao wanatoka hapa lakini wamechagua hii. Hii sehemu inaitwa Veneto. Inaitwaje? Veneto. Eh, nataka Veneto mkono na taasisi anaitwa Venice. Sawa? Hapo ndio inaitwa Acid of Love. Inaitwaje? Acid of Love. inajulikana kwa chakula. Amar Masai, mierada kitake? Mm. You Masai wala kitake? So wao pia wana chakula yao. Sawa? Hii yeah. chakula yao inaitwa pizza. Inaitwaje? Pizza. Na yenu inaitwaje? <laughs> yenu inaitwaje? Githeri na yao inaitwa pizza. Chakula yao ile wanapenda inaitwa pizza. Mm-hmm. salt Inatengenezwa kwa kutumia unga ya ngano. Tomato, tomato. ni nini? Mm-hmm. Very good. Which Unga ya ngano. Uh-huh. Salt ni nini? salt. Very good. Salt. Hela. Eh, Rama. Water. Water nini? Water nini? Yeah, very good. Eh? Hebu angalia vile ina urembo. Ni rembo? Smart. Okay, e and another thing important in Italy is the coffee, espresso. We're famous for our espresso. Well, in the south, but uh, in every part of Italy, espresso, coffee is really important. So wanasema ile kitu wao wanatumia, sisi tunatumia majani chai, si ndio? Tunakunywa tea, sawa, lakini wao wanakunywa coffee, sawa, espresso ile ile unajua le kafe kale ka, ka, kahawa si unajua kahawa eh? hiyo eh? wao wanatumia kahawa hiyo ndio wanapenda kama vile huku wanakunywa tea wao wanakunywa chai ya majani wao wanapenda chai ya kahawa sawa big one. big, big one. The center of Milan. It's a big city. Okay, anasema wao wametoka karibu na Milan, sawa, lakini hapo katikati mahali wanatoka panaitwa Lombardia, kuna kitu kama kanisa inaitwa Duomo ambayo ni kubwa kubwa sana, iko katikati, sawa sawa, hapo ndio wanaenda kanisa mvua, kila mtu anaenda kuona. Nimekwambia ni